शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे धुंधली धुंधली सी पड़ गई हर वो याद जो तुमसे जुड़ी थी धुंधली धुंधली सी पड़ गई हर वो याद जो तुमसे जुड़ी थी पर बुला नहीं पाया हूँ हर वो बात जो तुमसे जुड़ी थी तकलीफ ये नहीं कि तुम चली गई तकलीफ तो ये है कि जाने के बाद भी तुम मुझ में बसी रही